د ټیک ومن افغانستان په نوم د ټکنالوژي ادارې چې له کلونو د ټکنالوژي په برخه کې د افغان ښځو د ونډې لپاره کار کوي په معلوماتي او ارتباطي ټکنالوژي کې د نجونو نړیواله ورځ ولمانځله په دغه لمانځنه کې چې د ټکنالوژي په برخه کې بېلابېلو هغه ښځو ګډون کړی وو چې په دې برخه کې کار کوي د ټیک ومن افغانستان مسولینې وایي چې دا ورځ په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو د پیاوړتیا په موخه لمانځي ډیره مهمه اړخ د دې نه چې موږ دا پروګرام ونیو دا چې د دولت او د مسول اشخاصو پام د خزو ونډې ته د ټکنالوژي په برخه کې راوړو ځکه چې خزه خزه په ټکنالوژي برخه کې ډیره یو ډیره یو ناچیزه یو ډیره کمه ونډه لري او په لیډرشپ بخشونو کې د خپل وزارت موږ میرمنې هیڅ نه لرو چې هغه د ټکنالوژي په برخه فعال یا په وزارت کې کار ولري د دې پروګرام برخوالي وایي دوی هڅه کوي چې د ټکنالوژي په برخه کې په دولتي او خصوصي کچه د ښځو ونډه زیاته سي او همدارنګه به ډیرو ښځو ته لاره پرانیزي چې د ټکنالوژي په مسلک کې کار وکړي ما خانم تلاش میکنیم که در بخش تکنولوژی پیشرفت های زیادی در, افغانستان بیاریم و این بر ما امیدوار کننده است امروز این برنامه را گرفته شد انشالله که بتونیم که پیشرفت های بیشتر یا به دست بیاریم از این طریق برنامه و بتونیم که خانم همچنان در بخش های تکنولوژی با خواهیم یک جا امرا کار کنن و در بخش تکنولوژی بتانیم به پیشرفت های قابل ملاحظه به دست بیاریم بل خوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزیر وايي چې دا مهال شاوخوا دوه زره څلور سوه مېرمنې د معلوماتي او ارتباطي ټکنالوجۍ په برخه کې فعالې دي او دغه وزارت هڅه کوي چې دا کچه نوره هم لوړه کړي. موږ یو نوی پروژه شروع کړې ده په نوم ډیجیټل کاسا په هغې کې د ښځینه وو د ظرفیت سازۍ او د خصوصي سکتور د تقویت لپاره امکانات برابر کړي دي چې د جون کې شروع کیږي ان شاء الله دوی سره به یو ځای کار وکړو چې دغه سکتور په خو درو خصوصا زموږ خويندې باید پرې کې زیاتې باید مصروف وي په معلوماتي او ارتباطي ټکنالوژي کې د انجونو نړیواله ورځ له 2011 کال را پدې خو په 146 هیوادونو کې د ټکنالوژي په برخه کې د شوزو د پیاوړتیا او د ستونزو د اواري په موخه منځل کیږي چې دا کال د اپرېل شپږویشتمه ورته ځانګړې شوې وه. حکمت سروش، کابل.